Hello, welcome back sa aking YouTube channel na Story TVs. Ako nga pala si Roncis ang inyong storyteller. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel baka naman, papindot naman po ang subscribe button at pahit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Samahan niyo ako at ating pakinggan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. In 1, in 2, in 3, let's go! Hello mga kakwentuhan, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa Who is the Killer? Lahat tayo ay may kamatayan kaya wag nating ipagkaila kung para na sa atin ang nakalaan na mamatay na tayo, wika ni Ma'am Melanie Martinez ESP subject namin. Kaya wag nating sayangin ang mga bagay-bagay, dugtong niya, lakad-lakad siya habang nagdi-discuss, yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, sabi niya at huminto sa harapan pero sa bong klase parent siya nakatingin na parang may pananghuhugotan siya, sa bawat salitang binibitawan niya. Kung takot man kayo kay kamatayan, saglit siyang ham ito at ngumiti na parang demonyo kaya nanayo ang mga balahibo ko at napalunok ng sariling laway. Nung lumingon siya sa akin at daang-daang lumapit sa upuan ko kung saan ako nakaupo. Rinag na rinag ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili ko. Bakit nawala ang mga kaklase? Bakit si Ma'am Melanie Martinez lang ang nandito at ako? Nasa na sila? Nung tumingin ako kay Ma'am Melanie ganon pera ng ngiti niya. Papalapit na siya sa kung nasan ako. Kaya napasiksik ako sa upuan ko na kahit wala namang may siksikan. Hito andito na siya malapit na siya tatlong hakbang na lang makakalapit na siya. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Andyan na siya, napasigaw ako dahil sa takot. At nangangatog ang mga tuhod ko. At pawisan ang noo. Miss Reyes are you okay? Sabi ni Ma'am Melanie, napasigaw ulit ako dahil hinawakan na niya ako. Hindi ko kailangan makita ang mukha niya kaya tinakpen ko ang mukha ko ng dalawang kong mga kamay. Nanganginig na ako sa takot. Kung bangungot man ito kailangan kun ang magising. Bes okay ka lang, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Boses na kilalang kilala ko. Pero kahit ganon hindi ko parent tatanggalin ang takip sa mukha ko. May isang kamay ang humawak sa kamay ko na nakatakip sa mukha ko. Kaya naaninag ko na si Angelan pala ang tumanggal sa isang kamay ko. Kita-kita ko ang nag-alalang mga mata niya. Best okay ka lang, para na siyang naiiyak na tanong niya. Hindi ko parent inalis ang isang kamay ko na nakatakip sa kalahating mukha ko. Pero kahit papaano parang kumakalma na makiramdam ko unti-unting nawawala ang takot na nadarama ko. Inilibot ko ang paningin ko sa buong classroom. Andito na silang lahat at lahat sila nakatingin sa akin at halatang nag-alalang mga titig. Nabaling ang tingin ko kay Ma'am Melanie wala na ang ngiting malademonyo at ang nakikita ko sa kanya ngayon ay nag-alala nakatayo siya sa likod ni Angelan. Tumango ako sa kanila bilang sagot na okay lang ako. Halos mamatay na ako kalala sa'yo kanina pati, wika ni Angelan na bakas sa tono ng boses niya ang pagkainis sa akin. Kaya nagpatawa ako sa kanya para mawala ang inis niya. Tama nga ako nawala ang inis niya hahaha alam ko talaga kung paano mawala ang inis niya, kaya next time wag ka nang matulog sa klase, sabi niya na pagkatapos uminom ng iced tea. Andito kasi kami ngayon sa kantin kumakain. Oo hindi pala lahat kanina ang nakita ko ay totoo isa pala iyong bangungot. Nakatulog daw ako habang nagkaklase si Ma'am Melanie Martinez. Ange, Agaw pansin ko sa kanya habang busy kumakain ng burger. Um, ikling sagot niya dahil halos hindi na siya nakapagsalita dahil sa puno ang bibig niya ng pagkain. Diba ang naging topic natin kanina sa ESP tungkol sa kamatayan? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya sa tanong ko. Habang busy parent sa pagkain. Napatango na lang ako kahit hindi niya kita dahil kain lang siya ng kain. Kinain ko na lang din ang nasa harapan kong pagkain. Isang burger at iced tea hindi naman ako matako kaya okay na sa akin kahit ito lang ang lunch ko at saka wala rin akong pera para magparami ng pagkain. Di tulad ni Angela na best friend ko kaya ngiyang bilhin ang lahat ng tinda dito sa kantin dahil mayaman sila ang pinakamayaman sa buong baryo namin. Araw-araw niya akong inaalok ng libre pero tumatanggi ako hindi dahil sa ayaw kong magpolibre pero ayaw kulang talaga basta hindi ko maintindihan ang ugali ko. Pero sa tagal na naming magkaibigan ni Angelen Lazanay na siya sakin kaya hindi na niya ako pinipilit. Si Angelen lang ang nag-iisang kaibigan ko simula grade 7 magkaibigan na kami mula ngayong grade 11. Iwan ko kung bakit ako ang pinili niyang maging kaibigan kasi mayaman siya at mahirap ako. Tinanong ko siya dati kung bakit ako ang napili ning kaibigan pero ang sagot niya lang sakin wala daw yan sa estado ng buhay ang pagiging kaibigan, o oh di ba ang bait ng best friend ko. Alam mo pati may napansin ako sa naging topic natin kanina, nabalik ang diwa ko nung nagsalita si Angelan. Kanina pa pala ako tulala. Ano naman yun? Walang ganang tanong ko sa kanya. E kasi naman bakit tungkol sa kamatayan ang naging topic natin kanina, naguguluhang sabi niya habang nilalaro ang spaghetti sa plato niya gamit ang tinidor. E nung binasa ko ang libro tungkol sa pag-iisip naman ng tao ang nakasulat doon na dapat maging topic natin, sabi niya na parang inaalala niya kanina, weird diba? Naalala ko na naman ang bangungot ko kanina ang mga salitang binitawan niya na mas nakinakatakutan ko sa oras na yon. Nung lumapit siya sa akin at bumolong sa tinga ko, Who is the killer? Hanggang dito na lang ang ating kwentuhan, kung nagustuhan nyo po ang kwentong handog ko sa inyo, palike naman po ang video na ito. hanggang sa sunod na upload, maraming salamat po God bless you all. Why do I try? Why do